нормалдуу атмосфера басымын аш бийиктиктеги суюк мамычанын басымын эсептөө формуласы аркылуу эсептөөгө болот ро сымаптын тыгыздыгынын тартылуу күчүнүн тездеши менен сымап мамычасынын бийиктигинин көбөйтүндүсүнө барабар атмосфералык басым көбүнчө паскаль менен эмес сымап мамычасынын миллиметринде көрсөтүлөт бир миллиметр сымап мамычасы бийиктикти бир миллиметр болгон сымаптын мамычасынын басымы ошентип 1 мм сымап мамычасы 133 бүтүн ондон 3 паскальга барабар ал эми нормалдуу атмосфералык басым жет жүз алтымыш миллиметр сымап мамычасына паскальга барабар